usap. Parang kape yan. Tama naman ang mainit. Umuusok. Yung coffee beans, yan ang issue. Ang hot water, yan ang brain cells mo. Dapat matunaw ang substance para dama ang aroma at sustansya. Yung cream o milk, yan ang simpleng dagdag ng mga life experiences. Konting cream of learning.